Pod ang 腿手掏，那轨道一开看不见的走位走位，手里干哟难受，腿手。 Dacă nici așa nu-ți place, ia mai zboară Zile, zile, zile, zile eu alerg Al mile, mile, mile, mile pe Maidan Pentru tine, tine, să-ți dau un dar Dar cel mai de preț, dar fără niciun ban, ban Gang, iar sunt inutile tine numai Cu, și 我就是胖了，怎么着？我就是胖了，怎么着？我就是胖了，胖了，胖了，胖了，胖了，怎么着？我走出成都的机场，就闻到了扑面的火锅香。我在那广东喝早茶，晚上去北京吃烤鸭。 这样的爱过，在我难过的时候，有你陪着我，听我静静的诉说。